Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje teremos o meu primeiro conteúdo de Top 12 as piores intros do YouTube. Beleza galera aqui quem narra e é o Felipe do A Voz do Narrador e nós estamos aqui para poder assistir as 12 piores intros do YouTube e eu já vou soltando a primeira intro. Arroz Feijão e batata. O que falta? O que falta? <laughs> A minha rola batendo na sua cara, na sua, na sua cara. Oi. Mano, agora eu vou falar sério. O que leva a pessoa a perder tempo fazendo uma porcaria dessa? Até que ela estava legal no começo, mas tirado seu um jeito de estragar a intro que nem rola ele tem e ainda paga tira uma galinha da cartola. Espera uma galinha. Não seria um coelho. Em 11 primeiro lugar. Aí meu Deus mano o que foi aquilo? Será uma ave será um avião? Não. Há só uma bosta voando mesmo. E ele já afirmou mesmo que essa intro era uma bosta. E esse foi mais um tempo perdido fazendo a edição dessa intro. Em décimo lugar. É vida que segue. Look, look. Ah desculpe a intro já acabou. Vai aprender a fazer intro, seu bosta por isso que existe sites que fazem edição de vídeo. E agora você tem coragem de postar uma bosta dessa no YouTube vai aprender a fazer intro seu lixo até a Caroline sabe fazer intro melhor que você. Olha gente. Vejam só essa intro com essa menininha fofa. Mas o resto ficou um lixo e o final então nem se fale porque eu não quero ver essa intro nunca mais quero ver essa intro se isso foi uma intro animada sua nota e é 2. Está chegando as melhores intros aqui vai oitavo lugar. Mano é sério isso a menina chega assim sem sentido algum e já vem enfiando uma espada na minha câmera vai se... Sua vadia. Vai enfiar a espada na... Em sétimo lugar. Hello from above. bem cara até que essa intro aqui não tem muito o que falar até que a edição está melhor do que as outras e esta melhor do que aquele lixo da primeira intro que ficou uma bosta mesmo diferente daquela essa leva ao sétimo lugar. O que me levou a trazer ela para o canal simplesmente foi pelo personagem ser uma vaca e o texto não ser muito bonito, mas o resto está legal. O sétimo lugar e céu. Parabéns! Aí meu Deus a intro já começa sem sentido algum e já pega a coitada da mina e taca no outro lado do mundo. Com essa falta de mina e o cara faz isso. Vai covarde essa intro leva o quarto lugar porque ela ser uma intro tão ridícula. Em quinto lugar. Olha legal uma intro de Minecraft. Essa intro ficou um verdadeiro lixo e ainda um indivíduo tem coragem de escrever tutorial errado. Puta que pariu misericórdia sangue de Cristo tem poder esse aí tem que voltar para o segundo ano do fundamental. KKKK Bem não sei se essa intro aí fala tudo do canal dele mas a intro dele sim fala sobre ela mesma. Por essa intro aí tá pior do que todas as intros mano na moral por causa de sua simples edição você toma o quarto lugar. Make, make, make, make, make, make, make, make, the ground shake. Veja bem que intro animada, mas pelo menos está melhor do que a intro anterior e leva o prêmio bronze do canal. Meus parabéns! Anal velho na moral que foi isso? Eu acho que foi a melhor intro animada de todas sem palavras Mel. Parabéns Vegeta. Você leva o troféu prata do canal. Não sei por que você está no segundo deveria estar no primeiro. Espera falando no primeiro. Vamos ver quem levou o troféu dourado do canal. Ah meu Deus! Agora eu entendi porque aquela intro não levou o primeiro lugar porque essa intro aqui nem música de fundo tem e ficou um verdadeiro com lixo com todas as milhares de palavras. Bem cara esse levou o primeiro lugar aqui no canal todas as 12 intros estão aí depois dessas bizarrices eu vou ficando por aqui e se você não é inscrito no canal inscreva-se aí porque vocês são fora pra caramba eu já te quase no 1k e eu te louco por esse momento chegar. Até logo e fui.